Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Halo guys, dari kali ini Aku ada di sepanjang jalan Pertungan kereta ya guys Aku pengen bertegalan Kalau ini Utamanya boleh juga ya Halo guys, jadi Kita langsung ke sana saja guys ya Karena waktunya juga udah Udah banget banget ya. Udah setengah lima langsung kita lihat taman batu kita oke